با تیر و کمان کودکیم در کوچه باغهای قدیمی در انبوه درختان باران خورده سینه گنجشکی را نشانه گرفته بودم که عاشق تو شدم گنجشک به شانم نشست و من شکارچی ماهی شدم از اون پس هرگز به شکار پرنده ای نرفتم هر وقت دلتنگم آواز میخوانم پرنده میآیم پرنده می نشینم پرنده را می بویم پرنده را می بوسم پرنده را رها می کنم و چون شکار دیگری می شود کودکم را می بینم در انبوه درختان باران خورده با بوی کاهگل و آواز پرنده به خود می پیچد و گریه می کند های آواز چقدر تو